bosh qomusda bitilgan huquqimiz haqqimiz aks etgan irur unda orzu umid ahdimiz shu boisdan biz uni baxtimiz qomusi deb alqab faxr etmoqqa huquqlimiz haqlimiz Timur tuzuklaridan boshlangan zo'r intizom baxtimiz qomusida bugun etmoqda. davom do'stlar bugun zo'r ayyom chehralar ham gulgundir bugun bosh qomusimiz qabul qilingan kundir qo'riqchiyu posbonning muallimu dehqonning erki aks etgan unda har bir aziz insonning to'g'ri aytasiz ota bugun ulug' ayyomdir boshqa musimiz bizga huquqdir sharaf jondir boshqa muz boshimizda porlab turgan oftobdir istiqlol me'moridan bizga meros kitobdir boshqa muz ayyomini birga bayram qilurmiz ur vatanni yashatib boga bayram qilurmiz ey azizlar sizlar ham safimizga qo'shiling yurtni obod etgalik jamon uning jo'shtiring tomuz ayyomini birga bayram qilurmiz hur vatanni yashatib bogi eram qilurmiz ey azizlar sizlar ham safimizga qo'shiling yurtni obod etganing javon uring jo'shling tilimiz u dinimiz hamda davlat ramzlari hurlik timsoli bo'lib unda aks etgan bari oila jamiyatning bosh bo'g'ini deyilgan inson qadr qimmati joy joyiga qo'yilgan joyiga qo'yilgan bola himoyasi ham bu kitobda ekan jam shu boisdan bu ayyom men uchun ham zo'r bayram bayramda sovg'a qilmoq axir insonga odam nasib etgadir balki menga ushbu saodat o'g'lim senga zo'r sovg'a ajdodlarning kitobi o'qi ko'ngling yoritsin ilmu fanning oftobi shunda hayotning o'zi zo'r sovg'a baxtli bo'l bolam degan xitobi Boshqamiz ayyomini birga bayram qilurmiz ur vatanni yashatib lobi eram qilurmiz ey azizlar sizlar ham safimizga qo'shiling yurtni obod etgani javon uring jo'shiring xohish irodasi aks etgan bosh qonunda barcha orzu umidlar mujassam erur unda bosh qomus boshimizda porlab turgan oftobdir istiqlol me'moridan bizga meros kitobdir